Em dic Carlos i sóc a Colòmbia i estic fent el doctorat en Humanitats a la Pompeu Fabra i va ser precisament pel doctorat que va, em vaig encuriosir per Catalunya i per la seva llengua. I ara bueno, em vaig encuriosir tant que abans de, de començar els estudis ja, ja coneixia algú, alguna, ja coneixia la llengua i ara, bueno, uh, per mi ha estat una, un aprenentatge molt gran i una gran oportunitat perquè bueno, el, el català t'obre portes a Catalunya i una cultura literatura que es muy rica, es impresionante Hace un recomiendo muchísimo